Jorge Morales es representante del Consejo Local Asesor en San Pedro y hoy se reunió con el Consejo Regional. ¿Cuáles fueron las inquietudes? ¿Por qué pidieron esta reunión? Bueno, primero este, te agradezco la invitación a, a, poder contarte esto. La reunión, en primer lugar, me sorprendió que mis compañeros del Consejo Local Asesor participaron en pleno. Había 12 representantes del CLA, de las distintas entidades que componen la zona acá de San Pedro, yo provengo de otra zona, si bien soy el presidente del CLAP, pero provengo de la zona de La Plata, donde la problemática hortícola es, digamos, la, que tiene mayor incidencia. Y acá en San Pedro la, fruticultura es un tema que fue tratado hoy enfáticamente porque hay unas eh, situaciones especiales en relación al mejoramiento del duranero, pero también se tocaron el tema de los viveros, el tema del cultivo de batata este, y la fruticultura, como te decía, tanto de cítrico como de urano. Es decir, que se fueron explicando todos los, problemas de cada, de cada entidad que participa del CLA y hemos visto también con mucha predisposición al Consejo Regional Buenos Aires Norte en tratar de canalizar las inquietudes. Hemos tenido un diálogo franco y una buena este, atención eh, acerca de algunos problemas puntuales que el CLA presentó. ¿Cómo ve las producciones intensivas en este contexto? Bueno, mirá, este, las producciones intensivas, eh, depende cuál, tienen distinto nivel de problemática. El caso de la horticultura en la campaña, esta campaña 2012 2013, la campaña de verano, fue una, buena campaña en general porque los precios acompañaron. Este, si bien hubo un hecho puntual que también fue planteado en la reunión, que las, las inundaciones en, el gran, en la zona rural del Gran La Plata, pero la afectación fue mínima. Yo en su momento, después de la inundación, hice un chequeo personal con los productores nuestros, ninguno había sufrido problema y recién lo chequeé con la gente del Ministerio de Asuntos Agrarios, que la afectación que ellos detectaron no supera un 5%, es decir, que la zona rural no tuvo el mismo nivel de problema que la zona urbana. En cuanto a la horticultura, yo diría que, en síntesis, que hay un buen abastecimiento de los mercados, que los productores trabajando y con todo, y que el caso de la fruticultura con sus dos este, cultivos importantes, que son la citricultura y el cultivo de Durazno en la zona de San Pedro, también tiene una problemática especial que no es coyuntural.